बना 99 में बना 2004 में बना 2009 में बना 2014 में बना आठ बार लगातार भोपाल संसदीय क्षेत्र से भाजपा का संसद सदस्य बन रहे हैं लेकिन किया क्या राजधानी बनाई डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने पंडित जवाहरलाल नेहरू से लड़के बीएचएल बनवाया मेडिकल कॉलेज बनवाया डिजिटल इंजीनियरिंग कॉलेज बनवाया जितने भी विकास काम हुए हैं कांग्रेस पार्टी के राज में हुए आठ बार मौका भाजपा को दिया बदलाव की आवश्यकता है एक बार मौका आप कांग्रेस को दीजिए मुझको दीजिए सबको अजमाया एक बार दीजिए सिंह को भी अजमाइए भाजपा केवल धर्म के नाम पर वोट मांग के लोगों का शोषण करता धर्म का हम सब पालन करते हैं हम कौन से अधर्मी हैं हमने कौन सा पाप कर दिया ये लोग वो लोग हैं जो धर्म को बेचते हैं